ہائی گائز علیکم میں میں زویا زویا آپ کو اپنے channel fashion and beauty welcome کرتی ہوں آج میں آپ کو بالوں کو لمبا کرنے کا بہت ہی آسان گھریلو ٹوٹکا بتاؤں گی جس پہ عمل کر کے آپ کے بال بہت گنے لمبے اور سیاہ ہو جائیں گے سو گائز ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو سے آپ کو فائدہ مل سکے اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بالوں کو لمبا کرنے کے لیے جو میں آپ کو ٹوٹکا بتاؤں گی وہ بہت آسان ہے اور یہ چیزیں بازار سے ایزیلی اویلیبل ہیں یہ اور کوسٹلی بھی نہیں ہیں بالکل سستی چیزیں ہیں جو ہر انسان افورڈ کر سکتا ہے تو آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لیے پانچ چیزیں درکار ہوں گی چیزیں آپ نوٹ کر لیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کالے ماش ثابت ایک کپ آملہ آپ لے لیں آدھا کپ سیکا کائی آدھا کپ میتھی کے بیج دو بڑے چمچ لیمو کے خشک چھلکے چاہیے آپ کو چار عدد اب میں آپ کو ان کو بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں ان تمام اشیاء کو پیسنے اور اس کا ایک صفوف سا بنا لیں یہ صفوف گرم پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں